через время, слушая шум моря и гальки, то вот уловка мозга такова, что когда открываешь глаза и смотришь на центральную часть Триптиха, многие видят движение воды, понимание. А мне когда включили, а мне хотелось сесть сюда. Вот замечательно. Слушайте, это у вас уже как современное искусство музея Пинчука в ну, Киеве. Слушай, да это то же самое и в Луганске было. Если там постоянно сидеть годами, блядь, как некоторые, то можно вообще с ума сойти. Раз где-то месяца 3-4 надо куда-то выезжать. Даже и чаще. Ну, если там уезжать хотя бы на пару дней, можно и чаще. Ну, я вот не против бы, если был бы этот проект, то позависать в Северодонецке где-то. Где, -то, на постоянку? Не, ну остановиться на <laughs> какое-то время. Ну что значит постоянка? Ты что, сам, типа, знаешь, что постоянно? Типа, из разряда все, тут буду жить до своей смерти. Не, ну Северодонецке прикольный, что? Мне нравится вот сейчас. Вышел, ну, погрелся на солнышке. Спасибо большое. Понятно, что это очень идеалистическое соображение, но мне кажется, что предположим, что это может быть прототипом достаточно интересной, интересной формы экспозиции о том, как можно вообще осмысливать э, современную историю. Но бывает так часто, что человек, то, что, ну, мне кажется, это такие уже психологические моменты что при проговаривании определенная терапевтическая функция осуществляется. Например, в особенности, что касается таких воспоминаний. Возможно, каким-то образом человек, может быть, задумается, почему все пришло к тому состоянию, которое сейчас Привет, Роман. Привет. В общем, э, мне предложили э, поучаствовать в новом проекте, который будет происходить во Вроцлаве. Они мне предложили сделать некую канву по э, нашей непонятной этой малой родине, скажем, по Донбассу, то есть по Луганску. И мне рассказал Женя про то, что вы делаете, и то, что, скажем, вы там пытаетесь как-то в такой ситуации э, что-то там общаться между собой, я понял, как-то взаимодействовать, где-то там тусоваться. Начнем всегда с предыстории такое. Просто уже все надоело, все получается, ни, ничего не происходит. Максимум, что могло так завести молодежь и объединить, это всевозможные рэп-тусовки. Луганский рэп сам по себе он не описуем Это донбасская мантра, не знаю, молитва – и как-то получается, она, она наскучила, и все, одни и те же песни как-то, и как бы и все так подумали, ну, как это, там, это собственно, собственно говоря, и не рэперы, чем мы, собственно говоря, там и собираемся, по природним был. собиралось там множество людей, там такое шаманское больше, можно так сказать, было шествие. Там еще там какое-то время там находились там железные двери, нам оно так понравилось, и только в 2000 2015 году до нас дошло, тоже пора, короче, его оккупировать. mm Вот. Ну и мы там начали постепенно там убираться, там, там мы абсолютно здание поменяли, а новую сделали там mm э, специальные просто комнаты, там поставили замки, которые всегда их снимали. Вот, и мы там э, обрисовали все здание. Ну, то есть я понял, что все стало, все эти проблемы, которые так были в Луганске, как изоляция и отсутствие каких-то мест, они просто усугубились, но... В то же время интересен тот факт, что вот вы как-то там пытаетесь что-то продолжать мутить. Ну все, тогда на связи, спасибо. Тебе спасибо, на связи. Смотри там осторожнее, в общем. Хорошо. Бери Все, себя. Пока. пока. бабушку подвел, меня, меня совесть мучает. У меня, получается, она была с мужем, и в тот момент, когда мы уже начали подходить, и наша очередь уже, мы там выстраиваемся по пять человек, ее мужу стало плохо. Вот, а у них была такая большая телега клетчатая, сумка сумкой такой. Он побледнел, ему плохо стало, он говорит, пошли скорее в скорую. Мы его отвели, а что, нам уже топать нужно. Я говорю, я, я, я возьму вашу телегу. Ну, он прошел, мой паспорт острели, даже ничего там мне не сказали, все нормально. Я прохожу, их нету и нету, нету и нету. Подхожу к ополченцам, говорю, вот он так и так, у меня, у меня сумка какая-то клетчатая. Можно я вам ее оставлю, а то я, скорее всего, уже и на автобус не успею. я говорю, это друг это там бомба. Ну, а, короче, я, я, я поступил, наверное, как самый настоящий мудак. Я поставил то еще, наверное, минут 10 и просто ушел. Оставил сумку, короче, стоять. Я растерялся вообще, я не знал, что уже делать. Ну, не знаю, мне кажется, сегодня где-то чек, ну, тысяч, наверное, восемь точно там было. Действительно. В воскресенье три бабушки погибло, скончались на, на блокпосту. Ну, страшно, что на самом деле, что там происходит. Это очень глупо. бралось некоторые там, получается, э, картины там некоторые там. Я решил пойти в Малой Вергунке, устроить там такое, ну чисто там, не знаю, пофоткать просто, там, повесить что у тебя там краски его немного влил. Ну, тогда пришли дети, я, получается, начал им говорить, что здесь будут гуманитарку раздавать. Э, у нас там, там клоуны приедут. Они обрадовались, начали хлопать в ладоши. Потом пришли ребята постарше. Вот, они уже они не поверили мне. И один из них сказал, что я нацик. Я воспринял это как шутку, получается, мы уже начали собираться, уходь, давай уходить. А ребята нас не пропускают. Ну, там что-то там слово за слово, там немного меня там э, пошмонали, там побили. А потом, получается, приехал ополченец, и он повез меня на, на базу. Время от времени он говорил, то, что мне сперва пальцы вырвут, а потом уже только закопаем. Мы приехали на эту базу, выходит командир с этой, со своей свитой. И получается, он начинает мои картины по передавать. По кругу такие, там что такие, да, да, да, а что -то. Подходит ко мне командир и говорит, не, ну чувак, типа, какой ты нахер нацист? депресняк, да, у тебя видно, типа, ну, я сам художник, пойми, ну, типа, я, я все понимаю, Хорошо, да, ты просто рисуй российский флаг, и все у тебя будет хорошо. Так они, короче, меня умыли, сигарет дали, и через минут буквально семь отпустили. И пожелали удачи. там будет, там будет такая царить атмосфера. Но, ну, конечно, у каждого по-своему. Но если бы у меня там был бы свой личный батальон, я бы туда кого бы угодно впускал бы. Ну вот хочешь там, типа, там, хочешь убивать, иди к нам. Типа, мы тоже хотим убивать. Вот. Мы, мы на голову больные. Но это, ну, это лично мне, если бы у меня был бы батальон, то мы точно были бы на голову больные. Ну, какой бы человек бы захотел бы убивать другого человека, только на голову больной. Вот. А кто бы мог его финансировать? Каждое правительство. То есть это можно было бы сделать, чтобы все правительства договорились между собой, выделили некой зоны? Ну, мне кажется, так, если бы я это придумал, я бы сделал бы это в Луганске. Ну, это, ну, это центр Европы, удобно на самом деле, смог приезжать, по сути. Это, это же сразу смотри, это, это даже лучше, чем э, когда строятся стадионы на евро. Вот, и гостиницы будут. ну, это, это как Дубай просто поднимется вот так вот. Понимаешь, Луганск как Дубай. Может, Луганска мало для войны? Ну, мне кажется, территорию Донбасса, вот, кстати, вот вполне, мне кажется, вот хватило бы на самом деле. Потому что Донбасс на самом деле не маленький. Может быть, будут какие-то Олимпийские игры ради того, чтобы, короче, попасть туда, это в качестве смертника. Типа люди специально занимаются олимпийскими Не факт, что смертника, например, тип провоевал, там продержался год, он вернулся домой героем. Не-не-не, ну, я, короче, сделаю так, что получается... Ну что, ну, ну, не я, конечно, а тот, кто бы это делал бы. Да. Ну ладно, я. Я бы сделал так, что это как в компьютерных играх. Ну, типа, вот ты, вот ты в Call of Duty тебя там победил, ну и все, типа, ты молодец, там тебя там похлопали, там, и все, там, кто-то э, с кем ты играешь. Чтобы это не было, там, он не обращался к там с тем, там, приходит в бар, там, он хочет, чтобы ему там уже сразу там налили бесплатно. Нет, чтобы он ну, просто был обычным чуваком, который просто играет в игрушки. Хорошо, а может ли быть э, участие в войне на такой закрытой территории для войны некой повинности? В смысле повинностью? Ну, например, э, человек чем-то провинился и... Не, не, ну, как бы это уже ожесточенные меры. Не, мне кажется, не, ну, ну типа сперва нужно быть у него спросить. А, например, есть же люди, которые, ну, там, не знаю, маньяки. Или, ну, не маньяки, просто у них нет тормозов в плане насилия над другими. Так это и есть же, так э, по, по сути все идут на войну такие люди. Я, конечно, не беру прямо таких всех, но в каждом, мне кажется, присутствует. Тот идет на войну, в нем живет Тайлер Дёрден такой. Можно ли будет наблюдать за этим? Естественно, по всем телеканалам это будет крутиться, конечно. Я уверен, столько людей бы смотрел. Ну вот еще думаю, если ну, просто полностью сублимировать военные конфликты на некую закрытую территорию, специально для этого предназначенную. Блин, мы слишком жестко перешли, это все было <laughs> шутка, это шутка, это затянулось. Не, это я пошутил, я, против такого, всей этой штуки на самом деле. Почему? На, насилием никогда не решишь проблему. Так в данном случае проблема изолирована. Ну, она, ну как понять, изолирована, а крутится по всему миру, <laughs> и все об этом знают.

меня плохо получается учиться. Мне не нравится математика. Но когда я беру деку, я уже, я чувствую самого себя. Я чувствую себя чем-то большим. Брат, исчезнете, наступи поярче день. И она осталась одной ведьмой, которая умела колдовать. И колдовала всегда только... вот первые круги ада, ну, типа, такие самые лайтовые. И там находились вообще, э, ну, типа, очень классные ребята. Но они, допустим, просто не верили в Бога, либо верили неправильно, потому что вот, ну, так сложилось, что в их время была другая религия. Там, типа, их никто не пытает, там никакого, там, лавы какой-то кипящей, этого всего нет. А там, ну, такая стерильная какая-то чистота, пустота. И оно, мне кажется, очень подходит то, что у нас здесь сейчас, когда ты ну, не вписываешься ни туда, ни сюда, и ты вот какой-то такой стерильно чистый получаешься. Здесь все время ощущение такое непостоянство Правда, мне кажется, что все люди, которые сюда переехали, ну вот не местные именно, а вот переехавшие в связи с конфликтом, они все ощущают, что они сюда переехали не навсегда. Нужно еще определиться, где рай. <laughs> Вот у кого-то, возможно, рай все-таки в Луганске, а у кого-то рай во Львове. И вот нужно для себя понять, где, где твой. В общем, мне кажется, что я сейчас куда бы ни приехала, это все ненадолго. И хочется просто постоянно переезжать, переживать вот эти какие-то первые ощущения, когда все интересно, все новое, все классное, а потом все равно начинаются какие-то всплывать такие неприятные моменты, и ты понимаешь, что их никак нельзя избежать. Единственный вариант просто опять переехать. А когда тебе все равно нечего терять, ну типа, а за что тогда держаться? Тогда можно ехать дальше навстречу приключениям.